rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você vê que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites dos bares entre amigos. <laughs>